Son detalles. ¿Sabe con la cosa positiva? Que ya sabemos lo que significa un casamiento, matrimonio, matrimonio. Y sabemos lo que significa convivir. Y como decimos antes, somos tres personas diferentes. Y queremos demostrar en los conciertos nuestra personalidad más profunda.

señores, y e Signore comunque. Pues.